Что было доброе, пусть не уйдет И все хорошее пусть сохранится Мы в эту ночь зажжем все свечи лучший сеть. праздником, символом самого-самого наилучшего. Любите друг друга, цените друг друга всего самого-самого хорошего. Виолетта, и тебя с Новым годом! Ваши аплодисменты, друзья мои!